<laughs> C'est génial. Là, on est à Colombier. On a trouvé euh, une espèce de poubelle qui pourrait nous envoyer et raterrir sur des copeaux. On prend l'élan là et on raterrit là. Mais oui Oui ah Allez, la troisième c'est la bonne. Comme on dit, jamais 203. Hein. Let's go Yes Quand on n'a pas de salle, on fait comment <laughs> On fait avec des copeaux, mec. <laughs> Let's go. Oh, mec oh! Du coup, là, il y a Mathieu, il va réessayer son, son accro vraiment bizarre. On sait, ça a pas de nous, en fait, son truc. Vas-y, Mathieu. Oui Yes Let's go Putain, ça a aucun sens. <laughs> C'est tellement stylé. Yes T'as les flics. Ah, il y a les flics. On le fait avant. Hein. Est-ce qu'ils viennent pour nous ou pas 3, 2, 1. Wouhou À refaire, c'est mieux, je pense. refaire. Vous voulez que je refasse ah, bah, euh, Faire une vrille au moins. Bon, bah, je vous refais avec une vrille. Allez, je vous en refais un. <laughs> Alors c'est validé quoi ah. yes. Validé <laughs> C'est génial oh, La Sa mère glisse à cause de cette merde, ça serait incroyable. <laughs> Vas-y, c'est bon, les gars. Ça part Allez, maintenant. Allez. Oui Mec, il est trop chaud. 2, 1, go Euh. Bon, aujourd'hui on est tous réunis là, on est reparti sur les petits spots euh, qu'on avait fait dans la POV. E. On va essayer de filmer euh, quelques runs au plan FPV e e avec Vlado. C'est parti, let's go Ouais. Oh, c'est trempé. Non, c'est une plaque de gelée, genre. Non. Bon bah du coup l'idée c'est qu'on va essayer de faire un run avec euh, plein de monde euh, filmé en FPV donc il va y avoir euh, moi et Romain on va faire le gap et hop on va aller jusqu'au bout du toit qui est assez grand et on va essayer de, filmer entièrement ça et de bien se coordonner, c'est ça qui va être dur. Allez, ça part. Attends, à ce Bon, c'est. Ah mais non, ça fout un peu la gerbe, mais bon. <laughs> ouais, ça tourne un peu dans tous les sens et tout. Ouais ça de tourner un peu moins. Là, je stylé. Mais en vrai, c'est pas mal. Ça repart. Ça repart, ouais. Deuxième essai, troisième essai, quatrième essai. Let's go. Ouais les gars, ça dit quoi On est prêt à décoller dans 30 euh, secondes. Ok, ça marche. Bon, on vient de finir euh, la petite line au On a mis quand même 6 essais. Et là, il y a Fab qui commence à se chauffer sur un, un congainer un petit peu dégueu. <laughs> C'est cool. Mais le truc est triangulaire. Non, ça faut pas atterrir dessus. De, Sinon, je finis dans le bâtiment, je pense. <laughs> Donc je pense que ça peut le faire, on va voir. On va voir. Ça chaud, mais. Non, <laughs> oh, ça peut partir là. Hein. T'es quasiment, euh, quasiment sur le cul. <laughs> Moi je suis à Zurich, c'est chaud Oh c'est chaud C'était sûr C'était ça Ah ça a fait bizarre en vrai c'est ultra brûlant, les gars. C'est bouillant, en C'est les en, vrai, faut se mettre les mains comme ça. Ah Oula C'est vraiment les pires <laughs> On est dans le centre-ville de Rennes et on a comme projet de monter sur le toit de l'opéra. On va essayer de voir si on trouve un moyen. On va essayer de rentrer dans une cour d'immeuble. C'est parti. Mmh. du coup, c'était un petit peu plus compliqué que prévu, mais c'est bon, on a réussi. Enfin, de l'autre côté. Et là, on va faire des hmm on a enfin réussi à arriver sur le toit de l'opéra. C'est magnifique. coup, il y a Mathieu qui va faire un plan drone. Et euh, faut qu'on se grouille un petit peu parce que là, euh, il est 17h50 et il y a le couvre-feu dans 10 minutes.